في ليلة في لحظة تقوم سهران في روحها زي خمرة لو كانت ازازة انا اشربها والسكة دي مش خطرة في ليلة في لحظة تقوم سهرة سكران في روحها زي الخمرة لو كانت ازازة انا اشربها والسكة دي مش خضرة سموك زميلي فيش خضرة سموك بس من غير بفرة الحجر وقع زي الكاميرا دنيا اللي جواها لما ابرى بدفي نفسي في هواها في مشاعري معاها كل الكلام سري في حوالي باللحظة فعل مش قوالة مهما تبعد مهما تقرب وتسيبني مهما تتغير كل حاجة بتجلدني هفضل تايه جوايا ناسدني هفضل عافر بس هفضل ابدني بالبطيء مش عايز حاجة غير ان انساني بطل يبقى تقيل مضيع مش هلاقي نفسه زمان صايع وانا لسه بكفو شايف قلوب كنا جيت قبل اتنين اترفضين واحنا لسه بنكبر يمكن لسه بدري يا فاطين لازم تفهم ان ده كمين شغلش بالك باللي جواه خاتم بشمال ايوه ده اكيد يبقى ده اكيد مسهرة سكران في الخمرة كان انا اشربها السكة دي مش خضرة ليلة في لحظة تقوم سهرة سكران في روحها الخمرة لو كان ازازة انا اشربها وانا صغير كل حاجة بتجلدني هفضل واي جوايا ناسدني وافضل اعافر بس هفضل ابان بقيت مش عايز حاجة غير ان الثاني بطل يبقى إيه؟ تقيل حسيتش قلبي هبقى في الحفرة لسه مرمي اتقطع صوتي ومش هغني فتقطع عرقي تسيح دمي عشان ما احسش دقات قلبي هبقى في الحفرة لسه مرمي اتقطع صوتي ومش هغني وانا بتمنى بس انا نيمو تايه سيبني انا تايه بسيبني انا تايه بسيبني ضحكتها شمس تطلع قدام بيتنا شي ستارة صحتنا نفسي بس متأكد منه إن ميت مهما الأيام بناس وكده لحظة عند اكتمال سعادتي لو الحبل جديد مش هسيب